twongeye kuhasuhuza bene data muri kano kanya kahanditswe ngo ubu ngubu tugiye gutangira igitabo cyo kuva reka dusenge imana uwiteka imana igira neza kandi imana ishobora byose tugushimiye cyane uburyo wabanye natwe muri kano kanya none tugiye kwiga ijambo ryawe turaretse umwuka wera ngo aze atuyobore kandi buri wese ajya gutega amatwi ijambo ryawe aba ari ukumusobanurira mu izina rya yesu amen igitabo cyo kuva ni igitabo cyanditswe na mose kikaba gikurikira igitabo cy'itangiriro nk'uko tubibona mu isezerano rya kera icyo gitabo ni igitabo cyiza cyane kuko ni inkuru y'abisiraheli ikomeza igitabo cyo kuva ni igitabo gikomeza kitubwira umuryango w'abana ba isiraheli uko byabagendekeye urwango satani yabagiriye uburyo imana yabarokoye mu buretwa bwo muri egiputa kandi kikatwereka uburyo imana yabakujemo amaboko akomeye nuko ikabahagurukiriza umuyobozi w'indahemuka ari we mose ndetse kino gitabo kitwereka uburyo imana bayoboye mu rugendo rugana i kanana bavuye muri egiputa kandi aho ngaho ku musozi wa sinayi akaba ari naho imana yabahereye amategeko icumi muri iki gitabo tubona uburyo imana yatanze amategeko icumi iyandikishije urutoki rwayo nk'uko tubisoma mu kuva makumyabiri ku murongo waho wa mbere kugeza kwa cumi na karindwi kandi muri kino gitabo cyo kuva tubonamo uburyo imana yegereye abisiraheli ikoresheje ikigereranyo cyangwa se ishusho y'ubuturo bwera kino gitabo kitubwira iby'inama y'agakiza kuko muri kino gitabo niho tubona uburyo imana yahaye abisiraheli isezerano ryo gucungurwa tuzakomeza tureba byinshi muri kino gitabo kandi uko tuzakomeza kujya mbere turasaba imana kugira ngo izabe ari ariyo kubana natwe no kutuyobora mu ijambo ryayo igitabo cyo kuva iyo turebye mu mateka y'uburyo ibitabo bya bibiliya byagiye byandikwa tubona ko ari igitabo cyanditswe ku nshuro ya gatatu icyanditswe bwa mbere n'igitabo cya yobu igikurikiraho cyitwa icy'itangiriro noneho kuva kigakurikiraho byose byanditswe na mose abayuda bakitiriye ukuvanwa mu Misiri kubera ko cyari nk'urwibutso rubibutsa igihe bavaga mu buretwa bwo muri Egiputa impamvu ni uko kivuga ukuntu bavuye muri Egiputa bakambuka inyanja itukura bagakomeza urugendo igitabo cyo kuva cyanditswe na Mose kuko twamaze kwibona Mose yari intwari ikomeye y'abaheburayo kuko yari umuyobozi akaba umwanditsi akaba ari nawe imana ahaye amategeko icumi kugira ngo ayageze ku bwoko bwayo tubibona mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma igice cya gatanu ku makumyabiri na karindwi makumyabiri n'icyenda ko mose yavukanye na aroni mukuru we na miriyamu mushiki we ise akaba yitwaga amuramu naho nyina yitwaga yokebedi eh, abanyamateka bahamya ko igitabo cyo kuva mose yacyanditse avuga ibyabaye we ariho ahibereye abyirebera. Maze kuko yararize iby'amateka muri kaminuza zo muri Egiputa ntabwo byari bimugoye kuba yabyandika. Nibwo yahise yandika uko amateka yagiye akurikirana byose arabisesengura. Nyamara muri we yari afite intego ko ayo mateka yari agiye kwandika Abisirayeli bazajya bahererekanya icyo gitabo bikabafasha kwiga iby'Imana yabakoreye mu bihe banyuzemo mu mateka yabo. Uwiteka Imana rero atubashishe kurushaho ukomeza gukurikirana ibyanditswe mu gitabo cyo kuva kuva giciro cya mbere ku murongo wa mbere niho tugiye guhera aho tugiye kurambura bibiliya tugatangira tuhasoma aya niyo mazina y'abana ba Israheli bagiye muri Egiputa bajyanye na Yakobo umuntu wese ajyana mu rugo rwe ni igihe bavaga i Kanani basuhukiye muri Egiputa cya gihe ubwo inzara yarayogoje ibihugu byose byo ku isi bagasuhukira muri egiputa twarabibonye mu gitabo cy'itangiriro rubeni na simiyoni na lewi na yuda na isakari na zebuluni na benyamini na dani na nafutari na gadi na asheri abantu bose bakomotse mu rukigi rwa yakobo bari mirongo irindwi yosefu we yari asanzwe ari muri egiputa yosefu apfana na bene se bose n'ab'icyo gihe bose abisirayeli baroroka barabyara cyane baragwira barakomera cyane buzura icyo gihugu tumaze gusoma kuva igice cya mbere ku murongo wa mbere kugeza kwa karindwi mu rugero rwa yakobo mu muryango wa yuda niho yesu kirisito umucunguzi yakomotse nk'uko tubisoma muri matayo igice cya mbere ku murongo wa mbere kugeza kwa cumi na karindwi mu itangiriro mirongo ine n'icyenda ku murongo wa cumi haranditswe ngo inkoni y'ubwami ntizava kuri yuda inkoni y'ubutware ntizava hagati y'ibirenge bye nyirayo ataraza uwo niwe amahanga azumvira byumvikane ko mu rubyaro rwa yuda niho kirisito umucunguzi yagomba guturuka mu gitabo cyitwa inkuru y'ubucungurwa kuri paje ijana na gatatu dusoma amagambo yanditswe ngo abana ba Isirayeli ntabwo bari barigeze kuba abaretwa ntabwo bigeze ntabwo bigeze bahirahira kugurisha amatungo yabo amasambu yabo cyangwa ngo ubwabo bigurishe kuri farawo kugira ngo babone ibyo kurya nk'uko abanyegiputa benshi bari barabigenje bari barahawe ahantu ho gutura bo ubwabo n'amatungo yabo kandi kubera yosefu bemerewe gutura ahantu ha bonyine bisanzuye farawo yari yaranyuzwe cyane farawo yari yaranyuzwe cyane n'ubwenge bwa yosefu mu gucunga neza umutungo ugendanye n'ubwami bwe ariko cyane cyane uburyo yabashije guteganyiriza ibyo kurya mu gihe ibindi bihugu byose byari byishwe n'inzara egiputa yo yari imeze neza nuko ahamya ko ubuhangange bwa egiputa no kugubwa neza kw'abanyagihugu byose abikesha ubwenge bwa yosefu yabwiye yosefu ati igihugu cyose cya giputa kiri imbere yawe ahantu ubona heza abe ariho utuza so na bene so reka bature mu ntara y'Igosheni kandi abantu bashoboye muri bo ubagire abatahira b'inka zanjye byanditswe aho ngaho mu nkuru yo gucungurwa paji y'ijana na gatatu kandi mu gitabo cyakoramiye n'abahanuzi paji ijana na mirongo itanu n'icyenda naho dusoma amagambo yenda gusa nk'ayo agira ati kugira ngo abantu bo muri iki babone ibyo kurya mu gihe cy'inzara bagurishije amatungo n'ubutaka bwabo maze bageza n'aho ubwabo bishyira mu buretwa yosefu yakoresheje ubushishozi ngo abakure muri ako gahato bari bishyizemo abemera gusubira mu butaka bwabo bakabuhinga bakiranutse maze bagatanga kimwe cya gatanu cy'ibyo basaruye muri iyo mirima buri mwaka nk'ituro bajyana ibwami ariko abana ba yakobo ntibarebwaga n'ibyo bitewe n'akamaro yosefu yagiriye igihugu cya giputa abana ba yakobo ntibahawe gusa intara imwe y'igihugu ngo bayituremo ahubwo basonewe n'imisoro kandi bakomeza no guhabwa ibyo kurya ku buntu mu gihe cy'inzara umwami yavugiye ku mugaragaro ko imana yosefu ariyo yatumye egiputa igira ibyo kurya byinshi ubwo ibindi bihugu byicwaga n'inzara yanabonye ko uburyo yosefu yuzuzaga inshingano ze byatumye igihugu gikungahara cyane maze kunyurwa kwe gutuma atonesha umuryango wa yakobo turi kubisoma mu gitabo cyakoramiwe n'abahanuzi paje ijana na mirongo itanu n'icyenda cya gitabo cy'inkuru yo gucungurwa paje y'ijana na gatatu hakomeza hagira hati nta musoro wigeze wakwa se wa nta musoro wigeze wakwa se wa yosefu na bene se bawuhatswe n'umwami wa egiputa kandi yosefu yabemereye kujya bahabwa ibyo kurya ku buntu batabiguze umwami yarabwiye abajyanama bati mbese ntimuzi ukuntu twiboneye ibintu bitangaje imana yosefu yadukoreye kandi ko yamukoresheje mu kuduhesha ibyo kurya murabona ko ubwenge bwe ari bwo butumye na n'ubu turiho mu gihe ibindi bihugu byishwe n'inzara twebwe dufite ibyo kurya bihagije ubwenge bwo mu mikorere nibwo bukungahaje igihugu biri mu nkuru yo gucungurwa paje y'ijana na gatatu kandi no mu bakoraniye n'abahanuzi paje y'ijana na mirongo itandatu haragira hati ariko uwo mugabo ukomeye igiputa yakeshaga byinshi kandi n'ibisekuru bikaba byarahawe umugisha ku bwe igihe cyarageze arapfa mu mwuka w'abahanuzi vurimi ya mbere paje y'ijana mirongo itandatu haragira hati nuko yosefu arapfa na bene se bose barapfa na mu gihe cye bose maze abana ba Isiraheli barororoka baragwira cyane kandi barakomera cyane maze buzura iyo ntara yose ahangaha muri ano masomo tumaze gusoma haba muri bibiliya ni umwuka w'ubuhanuzi tubonye ukuntu yosefu yagiriye akamaro gakomeye cyane egiputa kandi ntabwo tubibonye mu gitabo cyo kuva gusa ahubwo twanabibonye mu gitabo cy'itangiriro uhereye ku cyicaro cya mirongo ine na kabiri gukomeza yosefu yagira akamaro gakomeye cyane igihugu cya giputa maze afasha igihugu guhunika ibyo kurya mu gihe isi yose yari yishwe n'inzara egiputa yo yari imeze neza umwami wa giputa ariwe farawo mu kwitura yosefu cyangwa se kunyurwa n'ibyo yosefu yakoreye igihugu byatumye aha umuryango wa yosefu wari ugizwe na se na bene se ndetse n'imiryango yabo intara ya goshene kugira ngo abe batura bahawe ibyo kurya ku buntu nuko abisiraheli bagubwa neza kugeza ubwo bororotse bagakwira igihugu aho ngaho muri egiputa nubwo bene se yaraguwe neza ariko yosefu ubwe igihe cyarageze arapfa tugiye kureba uko byagenze yosefu amaze gupfa ku murongo wa munani mu kuva icyaha cya mbere ku murongo wa munani kugeza kwa cumi na kane hari amagambo agira ati umwami wa Egiputa atinya abisirayeli abagira imbata ku murongo wa munani muri Egiputa hima undi mwami utigeze kumenya yosefu abwira abantu bati dore abisirayeli bahindutse ubwoko buturuta ubwinshi buturusha n'amaboko nimuze tubashakire ubwenge be kugwira bikazatuma bafatanya n'abanzi bacu habaho intambara akaturwanya bakava mu gihugu cyacu nicyo cyatumye babaha abo kubatwara ku buretwa ngo babarishe imirimo iruhije bubakira farawo imidugudu yo guhunikamo bitomu na ramesesi ariko ko barushaga kubabaza nabo ni uko barushagaho kugwira no gukwira abanyegiputa banga abisirayeli urunuka ku murongo wa cumi na kabiri naho ku murongo wa cumi na gatatu haragira hati abanyegiputa babakoresha abanyegiputa bakoresha abisirayeli agahato bababarisha ubugingo bwabo uburetwa bw'agahato uburetwa bw'urwondo n'amatafari n'ubundi bwose bwo mu gasozi uburetwa bwose babahatishaga hano guhera ku murongo wa munani kugeza ku murongo wa cumi na kane ibyanditswe byera byerekana ukuntu abisirayeli batangiye uburetwa ni uburetwa bamazemo igihe kirekire cyane imana ubwayo yabwiye aburahamu ko bazamara muri ubu buretwa imyaka isaga magana ane ubwo rero bwari butangiye mu gitabo cyitwa inkuru yo gucungurwa paje ijana mirongo itandatu na rimwe dusoma amagambo agira ati uyu mwami mushya wa giputa yararize ko abana ba isirayeli bakoreye umurimo ukomeye igihugu ni ngombwa yari abizi abenshi muri bo bari abantu bashoboye kandi abanyabwenge bityo yumvaga atakwitesha abakozi nk'abo noneho uyu mwami mushya abashyira mu rwego rumwe na ba bandi bari noneho uyu mwami mushya abashyira mu rwego rumwe na ba bandi bari baragurishije amasambu yabo imirima yabo ndetse nabo ubwabo kuri leta kugira ngo bahabwe ibyo kurya nicyo cyatumye babaha abo kubatwara ku buretwa nicyo cyatumye babaha abo kubatwara ku buretwa ngo bababarishe imirimo iruhije bubakira farawo imidugudu yo guhunikamo pitomu na ramesesi ariko kubarushagaho kubabaza nabo ni kubarushagaho kugwira no gukwira abanyagiputa banga abisirayeli urunuka twabisomye muri bibiri ariko na hano rero nawayiti abigarukaho abanyagiputa bakoresha abisirayeli agahato bababarisha ubugingo bwabo uburetwa bw'agahato uburetwa bw'urwondo n'amatafari n'ubundi bwose bwo mu gasozi uburetwa bwose babahatishaga uburetwa bwose babahatishaga bategetse ko n'abagore babo bajya ku murimo bose bagakora uburetwa nyamara umubare wabo ntiwigeze ugabanuka ahubwo umwami n'abajyanama be babonye ko kurushaho kwiyongera ahubwo umwami n'abajyanama be babonye bari kurushaho kwiyongera nuko bibaza ikintu bakora kugira ngo bagabanye umubare wabo uri kwiyongera buri munsi batekereje kurushaho kubongerera uburetwa n'imirimo ikomeye nuko kubabuza umudendezo ariko barakazwa cyane nuko batigeze bagabanuka biboneka mu gitabo cy'inkuru yo gucungurwa paje y'ijana na mirongo itandatu n'imwe nanone abakurambere n'abahanuzi paji ijana na mirongo itandatu na rimwe naho bakomeza bagira bati maze muri Egiputa hima undi mwami utigeze kumenya yosefu si ukuvuga ko atari azi ibyo yosefu yakoreye icyo gihugu ahubwo yifuzaga kutabimenya mpamvu umwami kwa rwirengagiza kandi byashoboka akabizimanganya burundu abwira abantu bati dore abisirayeli maze kuba benshi kandi baturusha amaboko haramutse habaye intambara bakwifatanya n'abanzi bacu bakaturwanya maze bakaducika none nimuze none rero nimureke dushake uburyo bwo kubabuza kwiyongera abisirayeli baramaze kuba benshi barororoka barabyara cyane baragwira kandi barakomera cyane buzura icyo gihugu bitewe n'uko yosefu yerera bitewe n'uko yosefu yerera kandi banatumye ku mwami wategekaga muri icyo gihe buzuye igihugu bahindutse ubwoko bwihariye butagize icyo buhuriyeho n'abanyegiputa haba mu mico cyangwa ku idini maze uko kwiyongera gutera ubwoba umwami n'abantu be babona ko haramutse habaye intambara bakwifatanya n'abanzi b'igihugu cya Egiputa nyamara kandi amategeko yabuzaga kubirukana mu gihugu benshi muri bo bari abakozi bashoboye kandi b'abahanga kandi bongeraga cyane umutungo w'igihugu umwami yari akeneye abakozi nk'abo kugira ngo bamwubakire ingoro n'insengero by'akataraboneka nuko abashyira ku rwego rumwe n'urwanyagiputa bari barigurishije hamwe n'ibyabo byose ku gihugu bidatinze bahabwa abakoresha maze bahinduka inkoreragahato burundu biri mu gitabo cyitwa abakurambere n'abahanuzi paje y'ijana na mirongo itandatu na rimwe none mu gitabo cyitwa inkuru yo gucungurwa paje y'ijana mirongo ine na karindwi haragira hati imiryango mike niyo yari yarabanje kumanuka ijya muri egiputa iyo miryango yari yongereye iba imbaga nini ko twamaze kubisoma mu mirongo ibanza iyo kuba bamanutse ari abantu mirongo irindwi igihe cyaje kugera bariyongera bagera ku bantu batabarika imbaga nini cyane niyo mpamvu bavuga ko imiryango mike ari yabanje kumanuka ijya muri egiputa bityo iyo miryango yariyongereye iba imbaga nini bamwe muri bo bitongeye kwigisha abana babo amategeko y'imana ariko benshi muri Isirayeli bitegereje gusenga ibigirwamana kwari kwiganje bibatera kugira ibitekerezo bijijinganya amategeko y'imana abubaha imana bayitakiye bafite umutima ubabaye kugira ngo ibakureho umutwaro w'uburetwa buteye agahinda kandi ibakure mu gihugu cyabagize abanyagano kugira ngo bashobore kugira umudendezo wo gukorera imana imana yumvise ugutaka kwabo maze ihagurutsa mose ayibera igikoresho maze ihagurutsa mose ayibera igikoresho cyo gusohoza umurimo wo kurokora ubwoko bwayo ubwo bari bamaze kuva muri egiputa bamaze no kwambuka amazi y'inyanja itukura akigabanya imbere yabo uwiteka bahamirije uwiteka yabahamirije kugira ngo barebe niba baba baramwiringiye uwiteka yabahamirije kugira ngo barebe niba baba baramwiringiye we wakuye ishyanga we wakuye ishyanga mu rindi shyanga kubw'ibimenyetso ibigeragezo n'ibitangaza nyamara barananiwe gutsinda ikigeragezo bitatombeye imana kubw'ibirushya baboneye mu nzira nuko bifuza gusubira muri egiputa biboneka mu gitabo cyitwa inkuru yo gucungurwa paje ijana na mirongo ine na karindwi dusoreje ahangaha ku murongo wa cumi na kane ubutaha tuzakomerezaho n'umurongo wa cumi na gatanu mureke dusenge data twese uri mu ijuru izina ryawe nirihimbazwe tugushimiye cyane ijambo ryawe umaze kuduhuguza none muri kano kanya turakuragije ngo uzubane natwe utubashishe kugendera mu ijambo ryawe mwuka wera akomeze kudusobanurira ibyanditswe byera kirutaho uduhe imbaraga zo kurushaho gukunda ijambo ryawe kandi nk'uko watabaye abisirayeli ukabacungura ukabakura mu buretwa kwa farawo natwe utubashishe kuva mu bureka bw'icyaha no kugira nyambere mu mibereho yacu aho tuyoboka mu mutima wose mu izina rya yesu amen